Bini marah kalau pulang lewat begini no tapi kalau ada yang membayar lebih boleh no iya om kita mau bayar dua kali lipat asal antar sampai di rumah nih mari jalan sendiri dari Bapak itu ke rumah atau kalau kita kok kita nak mau kawin tapi bini sekarang tanpa atur kecerewet lagi tahu-tahu kita kawin dengan tapi mantan sayang sekali pak kita yang kita sayang sekali lagi kalau ada yang kalau kita sih sama Deng Om nanti sotua begini baru menyesal Nek, boleh Om putar Om Pelago spesial ini for dia yang so orang punya dan adek selamat mendengarkan Jo kemuliaan kita kisah yang bahagia kita janji kita mau datang biar Sino to? Yung guneong, mabaam ni Loy di dalam rumah. Еще на по Eh, 92 eh. Assalamualaikum. Hei, buka lo. Assalamualaikum. Salam. Ada apa, kan? Kita cuma minta frak, soalnya ibu pe anak ada naik ke tapi bentor kan belum bayar, nggak ada masuk di rumah sini. Oh, anak yang mana? Sudah nih. Yang ini? Oh iya? Tunggu udah minta lebih perang dana. Napa ome? DP ya? sisaan lo jo? Kasihnya. Untuk anak mana sobu? Dia istirahat dari tiga bulan yang lalu om. Oh iya dong bu. Makasih ya. Assalamualaikum. ¿Qué, el Lalo con